Mi nombre es Regina Morgan Muñoz y yo soy de Puerto Rico. Em, si tú vas a una casa puertorriqueña, lo primero que tú vas a escuchar es gente gritando y parece que todos estamos gritando y peleando, pero realmente es una cultura muy apasionada. Em, yo crecí, aprendí, aprendí español primero y después aprendí inglés a los seis años viendo Disney Channel y Comedy Central y Cartoon Network, así que... Eh, básicamente yo siento que estoy en el medio de, dos culturas y entonces Puerto Rico no es ni parte de los Estados Unidos ni parte de España, así que hemos creado una subcultura con el lenguaje. Por ejemplo, nosotros decimos vamos a hangar en vez de hang out, em, que viene, obviamente viene eh, del inglés y pichando que quiere decir que you know you're ditching o qué sé yo. Y y nada, pues lo más que me gusta del español es que es un lenguaje sumamente expresivo, como dije antes, y o sea, en vez de decir I love you o I like you, es te quiero, te amo, te adoro. Y para mí me ha ayudado a sentirme más conectada a mis emociones, porque el inglés, o sea, hasta fonéticamente es un poquito más seco que el español. Y nada, mi papá <laughs> me grita en inglés y me ama en español. Em, así que así, eso te lo dice todo. Pero em, nada, para mí el español me ha ayudado a conectarme a un montón de culturas. Así que yo puedo decir, yo soy los Estados Unidos, yo soy Latinoamérica, yo soy Puerto Rico, yo soy Nueva York.